दीड शहाण्यांच्या शेवटची जागा शेवटची जागा देव मशानात राहतो महादेव शंकर मशानात राहतो शंकर मग भूत कुठं राहतात राक्षस कुठं राहतात अरे येड्या राक्षस भूत आता गावात राहतात माणसात राहतात पण या मोबाईलनी झालं मला मोबाईल मुळे शंकर मशानात राहतो पण ती माणसं मारतील मला माझी काय चूक नव्हती सूर्याबाई माझी काय चूक नव्हती गावात जायचं नाही माणसात राहायचं नाही मोबाईल वापरायचा नाही फोन करायचा नाही कोण मारणार आहे मला शंकर मशानात राहतो राक्षस भूत माणसात राहते <laughs> जा चाडी लावशील तू माणसांना सांगशील चाल रामखोर हे माझं सिंहासन <laughs> पण मोबाईलने झालं माझ कोण नाही रे लगा हानम्या कोण हे बस तुला का कर तुला किती होडा तुम्ही गाव पालत घातलं का जोडी ड्राव लगा वरण बसल्याची जोडी आणि काय करून बसलाय तू हनमेच आहे ना अरे मोबाईल की आपला नि झालं रे माझं काय जडेवाणी करतोय काय कपडे बिपडेन फाटले रे अरे बावळाटा काय तुला कळतंय का कुठं बसलाय तू इथं कुठे आलाय मशान भूमीत माझी काय चूक नव्हती अरे मला माणसं मारणार आहे तो दोन माणसं मारणार आहे मला अरे मशान भूमीत कशाला आलाय इथं शंकर राहतो शंकर राहतो देव अरे तू कशाला आलाय काय घातलंय असलं लाकेट लहान मला येड लागले काय गणपा गेला तर त्याचं बी ऐकत नाही गावात सांगाय पाहिजे केलं <laughs> अरे हनुमा तुला कळतंय का काय पाच तोळ्याचं घंटन अरे कपडे फाटले ती तुझी काय येड्यावानी वागतोय का टकुऱ्यात फरक पडला का तुझ्या तीन तोळ्याचं ब्रेसलेट आता त्या जायला अरे तुला कळतंय का काय म्हणतोय ती अख्खा गाव पालत घातलं तुला लागा वरण भाताची जोडी हे तर मचान काय करायला लागलाय हा टकोऱ्यात फरक झालाय तुझ्या अरे रडू नको अरे रडू नको अरला का बाळा तू वरण भात का आपण दोघांना करोड काय झालं बाळाला माझ्या मोबाईलने झालं रे माझं अरे मोबाईल नाही कागद घेऊन कुठं नाचतोयस मोबाईल आहे तू मूर्खावाने काय तर बघतोय मोबाईल आहे काही कागदन बिगदन गोळा करू नको हे कशाला घेतलंय अरे वृक्ष वल्ली आमा सोयरी अरे तुझ्या टुकुऱ्यात फरक झालाय का काय मला काय कळना झालंय आता अग्नी पृथ्वी वायू सूर्यप्रकाश आता काय करायचं हे ज देवा माणसं मारणार माणसं मारणार मला शंकर मशानात राहतो अरे सगळं खरं आहे पण हे काय काय करू आता काय करू मलाच काय सुचना <laughs> अरे आपल्याला नीट व्हायचं गावात जायचंय गावचं चांगलं करायचंय नको नको गावात ना गावात भूत राहतात राक्षस राहतात गावात अरे मग इथं मचान भूमीत वय शंकर मशानात राहतो चल गरी चल गराकड नाही नाही चल मी तुला आज चालतो इथं आंघोळ बिंगोळ घालतो चांगलं मस्त पैकी कपडे बदलू आता येड्यावाणी करू अरे अरे आपली वरण भाताची जोडी लगा दही दुधाची जोडी मा अरे इथं नका झोपू इथं नका झोपू बाबा इथं नका झोपू ही मचान भूमीत चल नाही अरे चल बाबा मी- हे काय होत नाही तुला जाऊल्या कस काय खत आहे बरं अरे काय खत वेळेला का दर शेणखत बी नाही आणि कोंबड खत बी नाही नुसता पालाच आहे याच्यात आता नका मग काय बारा हजार रुपये हेळक घेतलं या म्हणजे दोन टेलर काय हा मग काय हे असलं कुठं खत असलं का आमचं डायरेक्टर जोडणे झाले मला असलं खत घेतलं आणि सरपंच काय बिन पाण्याची करेल काय माझी त्याचे तुला कसं वाटतंय सांग अरे नसतचा गाळा आहे दोन चार हजाराला घेतला असेल नाही नाही नाही तात्या हे वास घेऊन बघ बरं कशाचं खत आहे वास जे ना ह्याचा <laughs> राहिलं चांगलं काय काय यार सगळा मग आमचं नाही लागा डायरेक्टर खाण्याला आपलं हे खतच नको आपल्याला चल हा बघू कड दुसरं त्या रानात कोणाचं टाकलं नाही त्या खताच्या हा तिथलं खत चांगलं एक नंबर खत असेल तिथलं तिथं बघायचो आपण अरे त्याच्याकडे गुरं बिलं येते मग शेणखत म्हणजे प्युअर शेणखत हो. असतं त्यांचं मोबाईल काय म्हणला मोबाईल आहे का मोबाईल अरे मोबाईल कशाला मी राहणार जाण तुला का सरपंचाला फोन लावायचा होता कर का अरे मी आता गेलतो ना तिकड बर तो मशानभूमी पशी हनुमा बसला होता लागलाय लागले त्याला हानी मेला हा गणपती बी होतं तिथं पण त्याला काय झालं ते गणपती बी ऐकत नाही त्यो हम्म. निवळ येड झाले ते गणपती पेताड हानी काय दीडशे आणि दोन्ही बी चालले सरपंच काय झालं असं सांगू का ही गणप्याने हनम्याला पाजली असेल हा झालं सर बघ काय मला काय माहिती तू ही नाही पित एक काम करू गणपीने आणली असेल आणि मला बळच पाहिली असेल आणि दोन्ही येडगत म्हणजे पेलगत करत असतील उरलेली राहिलेली ना आपण दोघं पिऊ येतो का तू नको बाबा अहो मशानात त्यांना जिवंत भूत असतात तिथं कोण जाईल मारायला बाबा अरे, माझा भ्या वाटतं मला काय येडच एक जा जा मला तुला बीपी होऊन तुला जायचं नाही येत ना हो, हो. जाऊन जा एक काम करू आपण आता त्यांची राहिलेली आपण पिऊ नाही दोघांना हाणू अगोदर हा. त्यांचं पैसे काढून घेऊ आणि आपण दारू पिऊ जायचं पण आपण बघा वाईट व्हायचं चल चल शत्रूचा धोका आहे माणसाचा वास यायला लागला इकडे पाळत ठेवा alpha two delta alpha two delta alpha two delta reporting reporting sir पटांगण आहे सर सगळं एक बाई दोन माणसं मला मारा येणार आहेत sir alpha two delta one delta one mobile झाले तुझ्यामुळं झालंय सगळं खबरदार जरी जाल पुढे उडवी न ठिकऱ्या राई राई एवढ्या गणप्या ए गणप्या गणप्या अरे गे कोण आहे दारू पिऊन पडले राव इथं अरे, उन्हात ना झोपलंय माणसं कसली केलंयस काय रे माझे भाऊ तुला भाऊ कसं उठवते का कुठं बघा बघ. आपलं ठरलेलं आपण घेऊ थोडी थोडी मारून आधी चकना त्यासाठी आणलाय राव अरे ह्याची काय पी तुला का दोघं पेच ही ही जाऊ द्या पण आणि मी का हे बी पिलंय काय मी बघतो ते वाचून बघतो नाही पण मी हा शंभर टक्के पेलं नाही वाज बीज काय येत नाही ही ह्याच्यात थोपाडाचा वा गणते राव ही लय दारू रुपये गणते तीन त्याचा काय वाद घेतो अरे, कशाला तुम्ही डोकं दुखवाय कर गणप्या आरती कोण आहे आई माझा भाऊ आपला राजा भाऊ वरण राव राजा भाऊ हनुमाजी गणपती वरण बसताची हो माणूस गावात राहतो मोबाईल गणप्या बकेला का जाऊल्या सकाळ दोन तास झालं मी इथं बसलो पर आलं तरी मी करत नाही याला बघाल का बघितलं झाली माझ्या भावाची अवस्था कसली झाली का? हे बघ काय बघत करताय का त्याला पाजलं तर नाही तो ए आलं खानमाप येत नाही राजा भाऊ ही खरी खरी याड लागले राव याला वाटतं ठेव का हे बघ गबाता माणूस बिघडलाय मुळे माणूस बिघडलाय डोक्यातला मेंदू गुडघ्यात आलाय बोबाट करू नका मोबाईल मुळे झालंय सगळं थोडक्यात हातीवर बघितलं पाहिजे बरं का याचं बघ कसं करतय काय बी म्हणतंय माझं डोकं दुखायला लागलं काय ऐक ऐक आम्ही आता जातो आणि सरपंच आणि चेअरमनला बी सांगतो त्यांना गुलबेने सांगितलं असेल हे खाया त्याने खाल्ले कर काय आज सकाळपासून काय नाही खातो का थोडं बरं लाया लाया का लाया का रे माझ्या हातनं भाऊ रे. अरे काय अरे हंडम्या. ए, अरे ए, आम्ही बाबा हे गावाकडे नेलं आज फोटो डेल्टावन डेल्टावन चांडे कुत्रे आहे हो. आ, काय येड्यावानी करतोय लगा दोला तो काय तुला काय कळत झालं माणूस गावात राहतो आ- आ- या बघा काय चेअरमनी काय झालंय बघा या हनुम्याला कोण बघा आहे? बघा अहो हनुमा हनुमा आहे आपला हनुमा आहे. हे बघा काय केलंय हाय का हनुमा आहे? सकाळपासून याचं येड्यावानी करतोय आहे हो का हे बघा आता हे येड्यागत काय करतोय हा नाटक शंकर मशानात राहतो माणूस गावात राहतो अहो सकाळपासून येणं माझं टकोर खाल्लंय काय ह्याला तोंडाला लावलं ही बांधलंय तो काय आखली जाऊ मी नाही केलं त्यानं केलं ती नाही नाही ही नाटक काय लावले तुम्ही अहो नाटक मी नाही मी बघा माझं डोकं दुखायला लागलं चेअरमन सरपंच आहे का मी सकाळी अर्धी घेतली ही अडवाणी करतोय म्हणून परत आखी घेतली आणि इथं पडून राहिलो तर येणं जास्तच करतंय अहो ऐकलं का तुम्ही ही म्हणते मी अर्धी घेतली आणि एक त्याला दिली त्याला मी पेले फटक्या मी सगळी पिलूया ही येड्यावारी करते मला टेन्शन आलंय का त्याला बी पाजली मला राव के पेट नाही बघू नाही रो माझं घ्या मग मी पिलू हे नाही पित राव ही नाही पिलू बरं का पण त्याच्या डोक्यात फरक झालाय राव आणि मा अरे काय रे बाळा लागा काय झालं तुला मोबाईल झालंय सगळं हे बघाच करते सरपंच हा ही बघा मला असं वाटतं ही मानसिक रुग्ण ही मानसिक त्याला काही शारीरिक झालेलं नाही माणसं माराय याच्यात मला माणसं मी त्या बायला काहीच म्हणलो नव्हतो माझा काहीच संबंध नाही चेअरमन तुम्हाला माहितीये का ते मशान भूमीत आले ना त्याला नेमकं बाहेरची लागा घाबरलेलं घाबरले बाधा झाली त्याला काय करावं लागेल लागले ढोल वाज लागा नाही आणि त्याच्या दोन काट्या पडले की मोकळ दवाखान्याची गरज नाही नाही तू इथे बसून राहा अहो मी सोडतोय वरण बसायची जोडी माझा यो भाव आहे कुठे जाणार नाही मी सोडून जास्त काय कमी जे झालं बरं वाईट झालं तर आपलं ठीक ठिकाण मी जाऊ अहो इथनं हालत नाही गणप्या तू काळजी करू नको सगळे तयार करतो त्याला फक्त सोड नको तू ते जर राव बघा राव मला बघवणार हे बघा बघा बघा हा बघ कसं करताय काय लगा अरे बाबा गपच आहे तू alpha one alpha one alpha two delta alpha two delta हा हा हा <laughs> नागरले लागरले दुसरं काय नाही काय अरे काय लागा वासाने लागा लागला तुझ्या कोणाला बी दवाखान्यात नेणार ते दिवशी आणा कोण बी तू इथं राखण बशी जाईल आज बदलत नाही आपण काय करू दत्तू लावून देऊ तुम्ही येताल का त्यांच्या बरोबर येतो मी येतो येतो कुठल्या बायला फोन करू नका माणसं मारा येतात बायाला बड असतात बाय बाटली वाईट आहे हे बघ करत आहे ही जरा कावीळ कावीळ होत नाही कावीळ होत नाही कावीळ होत नाही त्यांनी आता काय हाल झाला सरपंचाला घालू राहिले नाही हे मान नको चेअरमन चला आया का बघा राव याचं काहीतरी राव तुम्ही गावातली प्रतिष्ठित व्यक्ती दोघ जण राव बघा राव त्या गरीबाचं काहीतरी काळजी करू नको हे जे लक्ष कुठं जात नाही पण माघारी या कुणाला तर घेऊन नाही तर ह्याला घेऊन जा आर गपला का सकाळपासून टकोर काय तुझ्या वळ दात काढतय काय हसतय काय मोबाईलने झालं सगळं तुझं मोबाईलचा टकुरा नसतं माझं भान भान का नाही मोबाईल मोबाईल मला माणसं मारायला काय सांगत तू आवड सगळं सगळं आम्ही बस होय सरपंच मला राव ते आश्चर्यच वाटतंय हनम्याचं अचानक कसं काय त्याला काय झालं असेल थांबा थांबा गाडी थांबा एक काम कर ती फोन लावा त्या कशाला मला आता काय कळा नाही काय करावं ते फोन लावा त्या देतो बाबाला आयला काय हे मला तर काय समजा नाही राव हा पण तुम्ही काय करा माहिती का मला हे अर्जंट काम आहे बारामतीला तुम्ही त्या दुतोबाला फोन लावा आणि त्याला इथं बोलून घ्या आणि तुम्ही जावा दोघं जण त्या हानम्याकडं मी तू बघतो काय अँबुलन्स बिंबुलस लागले तर मला फोन करा मी आंबुलस घेऊन येतो आयला काय झालं असेल हो झपाटलेला असेल नागरलेलं आहे लागला का फोन हॅलो हा बोला दत्तोबा कुठे आहे तुम्ही अवघडीच आहे का अहो त्या हनुमाला बोत लागलं या ते बोत काढायचंय भूमीत तुम्ही काय करा ढोल सगळं पूजेच सामान येता जे काठी बिटी घेऊन या हा सगळं घेऊन ये, लगेच आलो मग हा हा बर बर आलो आलो हा हा हा हा ठेवू का मग हा आलो हो. हा ठेवा लगेच आलो हो तुम्ही असं करता का हा थांबता का तिथं मग काय येत आहे माझ्याबरोबर नाही तर एक काम करा जो चौबाला गावात घ्या घे ते असेल मग तिकडे मला सोडा चला खायला काही सोयरी अरे हनुमाला का काय तुला काय अडेवाणी करतो या मला तर अजिबात काय तुझं काही खरं वाटत ना बाबा अरे निसर्गात राहायचं निसर्गात राहायचं माणसात नाही राहायचं अरे आता ही बी गेले ती सरपंच चेअरमन कुणाला घेऊन येतात काय माहिती का ते बघ आता कस करत आहे का आल्या का ते बघ आरती का टाळत रे काय कस व्हायचं तुझं काय व्हायचं आज तर तो काय लागले या मोबाईल मुळे झालंय सगळं अरे मोबाईल नाही हनुमा आता काय डोकं दुखतंय तुझ्या पुढे सांगून सांगून अरे काय ग ते शे आता काय तुझ्या डाय डिस्प्ले फुटल माझ्या फोनचा आम्हीच येड तुझ्यावर बर थांबलोय थांबलो येड त्याच्यात वजन कमी ह्याच्यात जास्त हे बघा गणपा आयल्या का कवा येतात तुम्ही हे हनुमान याला बघा बाबा याचं काय हे उठ हे उठ सांभाळता सांभाळता मला नको झालंय ए उठ इकडे आल्या का पडेल त्याला जरा येडला का झालं हो, इकडे इकडे पटांगणात ये हा कुठे घ्यायचं मला येत मला येत इकडे इकडे येतय तुला तरी प्याला एवढं खंडीवर आम्हाला येतय बरं का बरं आहे <laughs> हा हा आबा हा बाई हा बोला बसवा खाली हा लय कठीण दिसतंय राव लय जबर आहे बरं का हा आबा काय करावं लागेल नक्की आता मी करतो बरोबर थांबा जरा दोन मिनिटं संदीप फिगडे ह्याच्यावर लक्ष ठेव पण पा हा मी त्याचं करा नीट करा सगळं चांगलं ओंबट बट साह ओम बट सरपंच बाबा काय काय करताय रिंगा नाकले त्याला सरपंच कुठे या ती खोला की रिंगा नागताय काय ला काही रिंगा नागतोय काय करतोय बाबा घ्यावं लागेल काय अरे अरे जबर आहे रे सुचून दे ना काय पोरानो हा हा बाबा हा आणखी ही टाकायचे काय टाका टाका टाका लवकर टाका सगळं तुम्हीच करा भूक लागली का हनुमा ए गणपा हा. बाय जमा माझा हनुमान नीट झाला पाहिजे बा माझ्यात टाका आई हा लई झाली राव बघ या अन काल झाडती डब्यात दगून हडबाड करती जीभ बोलती पाटान मार खाती ओम भट साव आ काली महाकाली कलकत्त्यावाली कोणातून कानाला फेकणेवाली ओम देणेवाली हम खाणेवाली ओम भट साह ओम भट साह ओम भट साह हो. हां दोरी देतो दोरी जरा सरपंच जी राव लय कठीण दिसते राव बघा बघा बघा ओम बट साह ओम बट साह ओम बट ते त्या भाग कसं करते गाणं मारते तुला आवाज माहिती गणपा हा डोलगिरे डोलगी तू मला जमत नाही गणपा जा वाजव तू वाजव वाजवा लवकर निघला पाहिजे बाबा निघणार माझा हनुमान झाला पाहिजे आला काय हॅलो आबा या बघा आता काय झालं. कुठं चाललाय हा, इकडे आहे, इकडे आला का बघ कुठे आला का आयला आता बघा काय झालं हा? आता तर निघलं नाही गाड्या ही म्हणजे मला वाटतं ही काय ही असली बाधा नाही हनुमा हला का काय तुझं काय कशाला आणलंय ढोलन बिलन जाते का घेऊन राहतो शंकर मशानात राहतो आणि आम्ही ढोल घेऊन इथंच राहू का आता या बागेला पळून मोबाईल मुळ झालंय माझं असू दे असू दे असू दे येणार काम करा हे काय लागारलेलं बिगारलेलं काय दिसत नाही ॲम्ब्युलन्स आणा गाड्या अच्छा मी काय करतो चांगल्या दवाखान्यात ज्ञान त्याला राहू नाही म्हणून आम्ही अँब्युलन्स घेऊन येतो हा सेवा कस करताय चला थांब इथं. बस इथं बस ए बस इथं बाबा बस लवकर या बरं याला गाडी नको केलं सेवा कस करताय अरे बाबा अहो कुठं जात नाही गाडी घेऊन येतो ॲम्ब्युलन्स घेऊन येतो ह्याला सांभाळून कुठे जायचं लवकर भरती करावं लागेल अरे ह्याला लवकर नीट करा हे धर लवकर घेऊन या तर आता काय यार गप केला का बस मी हा मग काटे हाय तुला लय अडवाणी करू नको माणसं मारा येणार अरे बाबा आला काय एवढा मोठा देव तू आणून घालावा का काय तुला कळतंय का काय चाललंय ती <laughs> हा किती लगा येड्यावाणी करायचं लगा तू माझा दोस्त आहे लगा म्हणून मी सकाळपासून इथं थांबलोय लगा काय लगा तू अरे ती फोन नाही अरे जरा डोकर हे गेलंय सगळं नुसतं बावाटावाने हे काय गळ्यात घातलंय काय केलंय येड्याचा बाजार नुसतं का बस माझ मस्त घालू नको हनुमा तू माझा भाऊ आहे म्हणून मी गपच चार गप केला का काही अवघडच की रे सगळे सकाळ झाली सकाळ झाली कोंबडा हरावला तुझ्या बापाने सकाळ झाली होती मला मी झोपावतोय आका दिवस तो मला मशानात तिथं झोपावलंय बावळाटा अरे जरा राखतील की हनमे ए, हनुमा कोण हनुमा हे ए अहो फरक पडलाय पडू फरक अहो काय काय रे अहो मस्ती आली काय तुला हा मोबाईल कुठे तुझा मोबाईल मोबाईल नाही अरे मोबाईल लाव तुझा शेतकर मशानात राहतो <laughs> शंकर भाषण हे त्याचं काय चाललंय रे अहो त्याच्या टोकऱ्यात फरक पडलाय त्याच्याकडे मोबाईल बिबाईल काय नाही कुठं गेला सकाळी बोलला कसा तो माझ्या बायकोवर नाही अहो ती येड आहे येड झालंय ते बाकीच करताय का बघा तुम्ही बावळा बावळाट थोडं बघ आम्ही तुझ्या तुझ्याशी बोलतोय अहो येड ती पाहुणे पेतार पेताड तुला मधी बोलाय कुणी सांगितले हा तर तुझ्याकडे आधी बघावं लागेल ती बघा तुम्ही डोक्यात फरक आहे अरे मोबाईल कुठे पण याचा त्याला मोबाईलच नाही मोबाईल नाही मग बोलला कसं सकाळी नाही मोबाईल तर कोणाचा असेल त्या बाकीच करते अरे ही जर येड बीड दिसते सांगतो येड शंकर मशानात राहतो माणसं गावात राहत येड काय तुम्ही आधी लागायला हे माणसं दिसते चला आपण चल येड लागले अरे बावळा आता तुझ्यामुळं मला त्रट पडला असता आता तू गबस थोबाड आवड काय बोलू नको का बस अरे तूच बोलतोय ती तीन माणसं नव्हती ए बाबा काय सांगतोय नीट ऐक हा इकडे इकडे या इकडे येड्यावानी बोलत नाही ना. हो. ती माणसं नव्हती तीन मग यम आलता यम त्या तिघांच्या रूपाने तुला नाही कळायचं मला आता हे सगळं आवडते ते बघ आता आता काय झालं वाचलोय बाबा मी माझा नवा जन्म झालाय आहे म्हणजे ही येड्याचं काय येड लागलंय म्हणलं कशाचं येडन कशाचं काय अरे मला दिवसभर तू मी तर मशानात थांबावलंय बोवाटवाने गणपा हनुमा बघा की आता काय बोलते का हनुमा चांगला झाला काय तू बघा काय मी बरडायला लागले आता हे गणपा थांब हे अम्बुलन्स आले गावात हनुमाला घेऊन नीट करायचं जायचं आता पुण्याला शांत राहा शांत राहा चेअरमन इतका भयंकर मोठा किस्सा होता मी वाचलोय माझा नवा जन्म झालाय हल्ला का हा. मग? लई मोठा खेळ झालता ऐका मला याडबीड काय लागलेलं नाही डोक्यावर परिणाम बिरिणाम काही झालेला नाही मग विषय काय घडलाय माहितीये का मला एका बाईचा रॉंग वरन फोन आला फोन आला मग मी इकडून बोललो काय बोलला हॅलो हा कोण आहे मला सोनाली बोलते सोनाली हो. सोनाली अरे माझ्या लक्षातच ये नाही सोनाली हा हा हा, हा. सोनाली बोलती होय हो हॅलो <laughs> विश्लेषित कस काय फोन केलाय आठवण आली माझी हो फोन करून बघावं म्हणलं ओळखतात का आता ओळखतोय का म्हणजे काय सोपं आहे वेळ माणूस काय आयुष्यभर तरी सरळ का पळत तरी हा वा वा काय चाललंय तो आपलं काय आताशी आपलं लग्नाचं वय झालंय घरची आपल्यालाही मागे लागली होती लई स्थळ आली गेली पण आपण म्हणलं आपल्याला आपल्या मनासारखी पोरगी मिळल्याशिवाय लग्नच करायचं नाही त्याच्यामुळे काय विषयच नाही बाकीच काय म्हणजे काय ना आता आता म्हणावं म्हणजे काय आता हे फोन संपला की मी म्हणावच घेणार काय विषयच आहे का आता सोपं नाही ती <laughs> खटक्यावर बोट जाग्या पलटीच करणार मी लगेच फोन फोन बोलतोय हॅलो कोण आहे कोण बोलतोय रे तो हा कोण आहे हॅलो हॅलो हा कोण आहे अरे तू कोण बोलतोय सांग कुठनं बोलतोय मी फोन मधून बोलतोय बघा तुम्ही कोण आहे अरे मोरखा कुठन बोलतोय म्हणजे कुठन बोलतोय काय कळतोय का तुला हा कशासाठी फोन केलाय देवा शपथ मी नव्हता केला फोन तो कुठं असू दे तुला आता सुट्टी नाही तुझ्या नाय खांडोळ्या गेल्या ना तर नाव दुसरं सोडून दे तुझा बरोबर हो अहो लोकेशन काढतो तो थांब ऐका ना देवा शपथ माझा काय संबंध नाही अहो मी मी कशाला फोन केलाय तू हो, आता कुठं पाताळातलं सुट्टी नाही तुला तुझ्या खांडोळ्याच येतात हो ओ मी नाही अयो अरे नसलेली बिलामत माझ्या बोकांडी आली अयो माझ्या आईला तर कळले आई बी थोबडल मला धरून आता हे काय उद्योगच झाला ह्या बाईच्या नवऱ्यानेच ऐकलं अरे काय देवा बाप जर मी एक तर कुठल्या पोरीचा मला फोन येत नाही आणि फोन आला तर हे असली बिलामत माझ्या गळ्यात मी माझा गायबच होतो इथनं गड्या पहिलं म्हणून मी दिवसभर हे असला अवतार बदलून आणि येड्याचं सॉंग घेऊन इथं थांबलोय नाही तर माझा आज मुर्दाच पडला असता मग ते माणसं हलती काय आताच गेली दोनच मिनिट झालं आता आलं नसत दोघांना आमच्या काटी आणि कुराडीन त्यांच्याकडे सगळं होतं मारच होता मोठा चेअरमन चेष्टा नाही असल्या बोदरेशन मध्ये येऊन आत्महत्या कराव का काय असला विचार डोक्यात आलता आत्महत्या नाही केली पण ह्यानी असं सॉंग घेतलं म्हणजे सरपंच लक्षात घ्या हनमा किती हुशार आहे कितीतरी पोरं असल्या केस मध्ये आत्महत्या करून मेल्यात म्हणून म्हणलं गनिमी कावेन ह्यातनं बाहेर पडायचं म्हणजे ते सगळं झालं ते रॉंग नंबर मुळ सगळं रॉंग नंबर मुळ तुम्हाला सांगणार हो तुम्ही याविषयी पण तुमच्या डोक्यात माणूस की कमी आणि राजकारण जी असत अरे आम्हाला सांगितलं असतं ना एका मिनिटात मिटावलं असतं अगं माझा सोन्या मिनिटात मिटावणारा आख्या- सरपंच. आख्या गावात डरगुळून बसला असता सगळं सांगून आयुष्यभर माझी आबरू गेली असती लग्न बी झालं नसतं हा पण सरपंच आता त्या अँबुलन्स वगैरे सांगा रॉंग कॉल आहे म्हणून म्हणजे ती माघार झाली तर खर्च आपल्या बोकांडी बसल अहो, कॉल होता